तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्डमा बाक्लै हिउँ परेको छ अहिले यो चेक रिपब्लिकमा करिब करिब म चेक रिपब्लिक आएदेखिकै सबैभन्दा धेरै हिउँ परेको मैले अनुभव गरेको छु प्राग सिटीमा यति धेरै बाक्लो हिउँ परेको रेकर्ड अहिलेसम्म थिएन युरोपमा तपाईँलाई थाहै छ एउटा जुन महामारी एउटा जुन कहर छ त्यसले युरोपमा अझैसम्म पनि त्यो उसबाट युरोप वञ्चित हुन सकेको छैन र नयाँ हिसाबले हेर्दाखेरि अझ त्यसमा चाहिँ कडाइका साथ जाने अझ यसलाई निर्मूल गर्ने भन्ने र युरोपका धेरै देशहरू चाहिँ यसमा लागि परेका छन् र चाहिँ त्यसैको स्वरूपमा यहाँ युरोपमा हुने असर तपाईँको ट्राभलहरू ब्यान्ड छ एक देशबाट अर्को देशमा जान र मैले हालसालै आज मात्रैबाट तपाईँको चेक रिपब्लिकमा यो तपाईँको पोल्यान्डको साइडतिर रहेका केही ठाउँहरूमा चेक रिपब्लिककै मान्छेहरू पनि जानको लागि बिहान गरिएको छ त्यहाँ अलिकति चाहिँ ए प्रकोप अलिकति बढेको हुनाले पनि तपाईँहरूको त्यसैले पनि युरोपमा धेरै अहिले यो कन्ट्रोल कसरी गर्ने भनेर सबै देशहरू जर्मनी चेक रिपब्लिक स्लोभेकिया पोल्यान्ड तपाईँको माल्टा लगायत तपाईँको पोर्चुगल फ्रान्स सबै देशहरू स्पेनहरू सबै देशहरूमा अझ यसलाई चाहिँ कडाइका साथ जानुपर्छ भनेर चाहिँ लागि परेका छन् अर्थात् केही अवधारणहरू आएका छन् त्यसैले पनि यहाँ हुने असर तपाईँहरूको एमबेसीमा हुन्छ र स्पेसल्ली तपाईँको नयाँ मान्छेहरू अर्थात् नयाँ चाहिँ कामको लागि र घुम्नको लागि एकदमै चाहिँ कडाइ गरिएको छ अहिले तपाईँहरूको एम्बेसीमा यी प्रोसेसहरू बन्द छन् खुलेका छैनन् र त्यही कदा तपाईँको फ्यामिली लिएर आउनको लागि जो तपाईँहरू युरोपमा तपाईँहरू पिआर अथवा तपाईँहरू पहिला तपाईँहरू वर्क भिजामा आउनुभएको छ डी भिजा छ र तपाईँहरूसँग लङ टर्म रेसिडेन्ट पर्मिट छ भने चेक रिपब्लिकको हकमा फ्यामिली ल्याउनको लागि प्रोसेसहरू तपाईँहरूले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँहरू नयाँ भिजाको लागि ट्राई गर्नको लागि अझै पनि तपाईँहरूले केही समय कुर्न पर्ने हुन्छ मलाई धेरैजना साथीहरू सुन्नुहुन्छ कहिले खुल्छ खुल्छ भनेर यो यो कहिले खुल्छ भनेर मैले तपाईँले र यहाँको स्वयं प्राइम मिनिस्टरले पनि चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था छैन युरोपमा अहिले यो तपाईँहरूको बढेको छ तपाईँहरूको यसलाई अझ निर्मूल पारेर जानुपर्छ भनेर केही भ्याक्सिनेसनका कुराहरू पनि आएका छन् भ्याक्सिनेसन सुरु पनि गरिएको छ र त्यसलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ निर्मूल गर्नको लागि केही समय लाग्नेछ त्यसैले तपाईँहरू चाहिँ धैर्य धारण गर्नुहोला र अहिलेको यो अवस्थामा तपाईँहरूलाई यदि कसैले होइन हामी भिजा प्रोसेस गरिदिन्छु भिजा लगाइदिन्छु भनेर भन्छ भने मात्र तपाईँहरूको पैसा खाने बाटो मात्र हुन्छ तपाईँहरूलाई अहिले एजेन्ट मान्छेहरू पनि पैसा कमाउन नपाएर एकदमै छटपटिएको अवस्था छ त्यसैले पनि तपाईँहरूको प्रोसेस हुन्छ तपाईँहरू आतिएर बस्नुभएको छ अब तपाईँहरूलाई हुन्छ भनेर तपाईँहरूसँग केही रकम एडभान्स लिएर उनीहरूले पैसा खाने बाटो मात्रै गर्ने चलखेल गरेको पनि मैले पाएको छु मलाई धेरैजना साथीहरूले चाहिँ सोध्नुभएको छ फलानाले भनेको यो समयदेखि खुल्छ रे यति पैसा एडभान्स मागेको छ भन्नुभएको छ त्यो कुरामा अहिले विश्वास नगर्नुहोला तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको युरोपमा कसरी यसलाई कन्ट्रोल गर्ने र कसरी यसलाई निर्मूल पार्ने भनेर लागेको हुनाले अहिले तत्कालको अवस्थामा युरोपका कुनै पनि देशहरूमा तपाईँ नयाँ भिजा लगाएर नयाँ डी भिजा अथवा भिजिट भिजा लगाएर जसलाई वर्क पर्मिट भिजा भनिन्छ अथवा वर्क भिजा भनौँ त्यो लगाएर आउने वातावरण अहिले छैन त्यसैले यो कुराहरूमा तपाईँहरू एकदमै चाहिँ विचार पुऱ्याउनु होला ध्यान पुऱ्याउनु होला र अरूले भनेको कुराहरू नसुन्नुहोला र तपाईँ हामीले नै कहिलेबाट खुल्छ भन्ने अवस्था छैन मलाई धेरैजनाले डेटै ठोकिदिनु न भनिदिनु न भन्नुभएको हुन्छ र त्यो जानकारीहरू कहीँ पनि छैन र कुनै पनि देशहरूले भन्ने अवस्था पनि छैन तपाईँको चेक रिपब्लिक लगायत जर्मनी अस्ट्रियाहरूमा अझ बढी चाहिँ कडा लकडाउन छ लकडाउन छ र स्टेट अफ इमर्जेन्सी त लागु नै भएको छ र अझै तपाईँको केही समयसम्म यसलाई बढाउने भनेर पनि भनेर पनि कुराहरू आइरहेका छन् यति भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन्छु यदि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने फेरि पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला बेलायकनमा खिच्नुहोला र यस भिडियो यस जानकारीलाई तपाईँले सेयर गरिदिनुहोला ताकि अरूले पनि यी जानकारीहरू थाहा पाउनुहोस् आजको भिडियो कस्तो लाग्यो धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते